हम लोग को गांव में इतना समस्या है कैसे समस्या को हल करने चाहते हैं वो हम लोग आगे बढ़ने चाहते हैं घटना को और किसी भी समस्या को मैं दूर करना चाहती हूँ देश की तरक्की के लिए कुछ कर दिखाना चाहती हूँ मैंने कैमरा चलाना सीखा जो कि आज तक मैंने कभी भी नहीं किया था मैंने आज वीडियो चलाना और ऑन ऑफ करना सीखा गए सब कभी आज से पहले कभी छुए भी नहीं थे देखे भी नहीं थे तोनी आज वीडियो बना ले सीखला हाँ। तो इटा में तोनी की करवा की करवा आप कहो वीडियो बनाए ना हाँ बनाए आज तक हमारे गांव में किसी ने भी हम लड़कियों या औरतों के ऐसी ट्रेनिंग के लिए कभी ना बोला है ना कभी फोर्स किया है हम वीडियो के द्वारा आगे चलकर अपने गांव की जो भी समस्या है उन्हें अपने से बड़े को दिखा के उनका निपटान करना चाहते हैं तो उम्मीद है कि ये सब हम लोग भी कर सकते हैं दीदी बहुत ही अच्छी है जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है जिला बागमारा प्रखंड के अंतर्गत तारगा पंचायत रानीडी बस्ती में एक भी आंगनबाड़ी नहीं है जबकि पूरे रानीडी की जनसंख्या 900 से अधिक है और तीन साल से पाँच साल तक की बच्चों की संख्या बासठ से अधिक है रानीडी बस्ती में एक भी आंगनबाड़ी नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों और महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर एक भी आंगनबाड़ी है एक भी नहीं तो आपको यहाँ पर बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है कहाँ पढ़ेगा बच्चा लोग यहीं खेलता कूदता है यहीं रहता है आंगनबाड़ी रहेगा तभी पढ़ने जाएगा दिन गुजर कर लेता है पाँच साल से बिलो जो भी बच्चे हैं उनका पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे और जो भी आंगनबाड़ी के माध्यम से जो भी सुविधाएं इन लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है जैसे कि टीकाकरण वगैरह है टीकाकरण के लिए हम लोगों को लाल बंगला स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है जो लगभग यहाँ से छः या सात किलोमीटर दूर है आप लोग सभी कभी आंगनबाड़ी का मांग किए बहुत बार आया है ले गया है नीति करके बच्चा लोग को फोटो खींच के औरत लोग को फोटो खींच के लेकिन कुछ भी नहीं हुआ बोलता यहाँ नहीं होगा क्वार्टर है इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं होगा मैं और मेरे समुदाय के सभी लोग चाहते हैं कि रानीडी बस्ती में एक आंगनबाड़ी हो आंगनबाड़ी के लिए गांव वालों मुखिया वार्ड सभी ने उपायुक्त को दरखास्त दे दिया है अतः आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से नम्र अपील करती हूँ कि आप हमारे जिला उपायुक्त महोदय श्री प्रशांत कुमार को संपर्क number zero nine four three two one one two six seven nine पर फ़ोन कर अभिलम्ब दबाव बनाए और आंगनबाड़ी दिलाने हेतु हमारी मदद करें हम लोगों ने यह वीडियो सहभागिता से बनाया है मैं किरण नेहा खुशबू साक्षी और हमारे ट्रेनर भारती के साथ रानी डी गुरुंगिया धनबाद झारखंड से इंडिया अनहट के लिए